Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, bueno empecemos.

units, Irene. I say again, Irene. ¡Ah! units, Irene. I say again... soldier, fire in the hole! fucking fire the hole!